Bienvenidos a todos y a todas a la edición especial de Criptomendas. En esta ocasión nuestro participante tendrá que resolver un rosco cuyo tema principal será el impacto de la minería de criptomonedas en el medio ambiente para ganar la gran suma de 10 millones de euros. Comenzamos la prueba. Con la B. ¿Qué base de datos distribuida, cifrada y segura supuso el cimiento a la creación de las criptodivisas? Blockchain. Correcto. Con la E. ¿Qué tipo de residuo asociado a la minería de criptodivisas es a menudo olvidado por la comunidad informática? Electrónico. Correcto, con la G. ¿Qué pretende usar la mega empresa energía Crusoe, que mina bitcoins para alimentar in situ operaciones informáticas de alto rendimiento? Gas residual. Correcto, con la I. Si como ingenieros informáticos nos dedicamos al desarrollo del mundo de las criptodivisas, ¿qué es lo que debemos evitar siempre hacer puesto que lo del contrario conllevaría un gran impacto energético? Ineficiencia de algoritmos. Correcto, con la L. ¿Qué medida relativa a las grandes granjas de minería de criptomonedas supondría un tremendo impacto positivo en el medio ambiente? Localizarlas en zonas con energías renovables. Correcto, con la P. ¿Qué tipo de algoritmo pretende implantar Ethereum en su red de minería que pretende que traiga consigo una considerable reducción del consumo electrónico asociado? Proof of Work. Incorrecto. Lamentablemente la respuesta correcta es Proof of Stake. Puesto que usted no ha completado el rosco, es necesario que conteste la siguiente pregunta para poder permanecer en el próximo programa. Como ingenieros informáticos, ¿qué alternativa tenemos para ayudar a un desarrollo sostenible en torno a las criptomonedas? Podemos crear una propia blockchain que use el proof of stake, que ya de por sí crea pocas emisiones de eh, gastos energéticos, y hacer que para que aumente la probabilidad de que se te conceda una criptodivisa, tengas que avalar que gastas menos energía que el resto de las personas que pertenecen a la red y que ésta sea además renovable. Correcto, y hasta aquí el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.